Ничего готов? Да изи. Ну это, это, это такие страдания, <laughs> просто. Не то, чтобы прям вау. Прям ловил, ловился прям в него брюхо, там где все, чтобы все тики урона Кира, 25 физдамага. 210 градусов. 210. Да, это больше, чем 108, это типа вообще это снес летучих мышей. Просто сдуло мухов. Надо будет прошарить. Эм, бутылку Добрался и не заметил. О, жмухи! Вылезли такие. Золотишко хотели захапать твое. Жмухи канализационные. Супер медленно, типа. А -а -а! Нет, жмухи. Я нашел тебе мандаринку. Сам ешь. Да не, я отрегенюсь, у меня реген нормальный такой. Пойдем отсюда. Сейчас за угол. Хана вообще. А, это я, это я умер. Или ты? да я. Да? Это я, мне прилетело копье просто. Killed <laughs> by чайка. Э. Где-то я опять могу убить. <laughs> Да можешь, <laughs> что ты. Чувствуешь сложность, да? Как тебе? Я на паладине, между прочим. Ты прям розовый паладин. Вот так вот. Ай, боже. Гля, я сразу блондину. Да. Во, что это за жмухёвина? Это мат или нет? Были комбо и без этих сфер. Я не знаю, что... Ну, хотя... Может усиление комбо, я без понятия. Руда. <laughs> По заказу. Да-да, у меня син через вампирку собран. Он дамажит и... Ну, как из Диабло 2, короче. Дамажит и вампирится. Син из Блэки. Да. Надо бафать варана, она просто на вампирик. Да, вар такой кастетами. Под вспышкой адской 5-0 такой... Да, там такой выкинул, шел. Я помню, были проблемы с уроном, я не знал, что делать, они говорят, там взять на жены я какую надо баф. Чтобы он с огня больше домашний. Я говорю, у меня, огня меня, у него урона нет. Добавится. У него брал, типа, стоялку и все, блин, больше ничего на него никогда не брал. У меня там слово истины стояло, чтобы бегать 15 метров в секунду, все. Да, да, Я просто не помню название. А потом добавили добавили варус стан, который не снимается ничем. Типа и вешается на другой стан. Я такой посмотрел, думаю, ну вы что-то там были замудрили уже. <laughs> Не, ну прикольно, да, но... И типа, и все это вот, короче, у них там как-то через задницу что-то они там делали, ну, в общем, так вот все и получилось. Через задницу, через жадницу, Через жадницу. Жадные потому что были. <laughs> Повехи наверное, лет 9 было, я сидел, качался, проклятый, просто сидел и... <laughs> Тогда... Все, Вара до 103 уровня догнал. Э, это так долго было. У меня на это ушло несколько лет, серьезно, вот прям без шуток. Называется город слез неба, и вот там начинается самое-самое задротство, только <laughs> начинается. А я помню, я прям зависал там вообще конкретно. У меня прога была, которая летала все эти квесты, я там, знаешь, а, типа просыпался. До сих пор <laughs> есть. Я уперся в стену, ты видел? Да, я видел. Боже, ну как можно было упереться там в стену? Можешь Блин. проходить, я подержу. Дальше идем. А, ладно. Короче, я думал, у меня залагало и, и ну, и не положилось с карты деньги, и я два раза <laughs> забил деньги. Такой шериф. А. Ну да. Ничего, готов? Нет! Меня согласен. Да. Ханна. Вольно. А, как же сложно палочем-то. Ну, типа этого уровня. Ох, что так больно-то? Нет. Жмыхи. О, на тебя пошел. Нет, вернись. О, нет. О май гад. <laughs> Черт. Ну это я могу зайти быстренько там ассасина, мы можем пробежать, типа, быстренько идти <laughs> собрать руды. Читаю описание скиллов. Щит 5. Блокирует большинство снарядов в радиусе 210 градусов. <laughs> И Дво... имеет 25% шанс заблокировать 25 физдамага. 210 градусов. 210. Да. Это больше, чем 108, это типа вообще, ну, еще за спиной даже ну, блочит. Да, это только ты можешь спиной преться об стену, и тебе не будет ничего убить. Меч имеет шанс 25% застанить врагов на 2,5 секунды, просто при автоатаке. Какое Банахару? Кидаешь, слушай, даже чувак первый Каждый удар мечом добавляет одну единицу магического урона э, ко всем скиллам паладина. Стакается до 24 раз. Нужны другие классы. Тут еще хил, короче, есть. Ну, в общем, тут нормально <laughs> все. Тебя не бесит насекомые Не, тут нет. Тут хоть они типа личинки противные, тут вообще нормально. Не знаю, у меня какое-то особое восприятие. Не то, что пауки в Майнкрафте. А -а -а. Кстати, мимас, который ты скидывал. Он прям да, прям вот, прям да. Фильмы ужасов, вообще фигня. Звуки в пещере в Майнкрафте, просто хана. Серьезно, вот прям так и есть жиза. Я думал, что тебя О, кирка. Торговцев иду фармить руду через кирку. Полезная штука. Ну, типа, поднимаешь 10 э, руды, плюс 5 в э, подарок идет, короче, <laughs> акция. Там есть, типа, напитки. Э, бухлишка, оно дает какие-то статы и забирает статы. <laughs> Классно. Есть, короче, тоже плюс дамаг, и, но при этом ты, короче, там кнопки движения меняются местами. Э, типа, ты жмешь вперед и идешь там в бок. И они причем меняются там типа раз в 5 секунд рандомно. Понял? <laughs> да, там вообще такой вынос мозга просто. Ну, типа, если очень надо, то можно с ним играть, потому что там дамаг увеличивается, просто хана. Ну, это, это, это такие страдания, ты <laughs> просто как бухой ходишь. Просто... <laughs> Реализм зашкаливает. Да. Видишь, тут жмых глаза на стене. Это не там, ну, не двойник. За... Ага, вижу. Моргают. Жмыхи выползли канализационные. Все, все вы повторяете, это снова жмых Тебе еще не нравится? это просто чересчур много, нам столько людей этого. Мы... Так нужно был. Типа поспать, наверное. Да, да, да. Кнопка, которая там сливается с текстурами, иногда она там закрыта вот этой зеленью, которая на стенах растет. Надо найти там на всей карте, она типа на всем этаже одна. Находишь, двери открываются. О, Рой Бедрил приближается. А, это жирные жмыхи. Блин, уходи, уходи. Ох, она. Нет. Э, да. Однако, здравствуйте. Босс отагрился. Более-менее повезло еще. А! Так, ладно, это был такой себе ход с моей стороны. Еще один босс такой, прикинь. Ох, она... Как хуже больше, нет? Не, ну, это да, ну, типа... Не то, чтобы прям вау. Ой. Прям вловил, вловился прям. Его брюхо там, где все, чтобы все тики урона. <laughs> Да я думал наоборот. Я, короче, думал, отшифтнусь в обратную сторону. Ну ты понял. Да, да. Типа лицом влетаешь, такой здорово. <laughs> Словил маслину. Так, что там у кузнеца есть? Ребята из жмых контроля приходили. Сказали, что если не подписаться на канал, не поставить лайк и не нажать на колокольчик, то за вами придут злобные жмыхи, и лучше вам не знать, что они с вами сделают.